20 exitosas jornadas de folga querido un convenio máis que digno. E agora somos o espello do país, compañeros. E non vamos a desfallecer. está a súa vocación. A valoración por parte da Federación de Industria das, das dúas xornadas que levamos de folga indefinida non poden ser máis positivas. A medida que, a, que vai que, os, que aumentan os días de folga, a participación é maior, xa o estades vendo nos piquetes, cada vez son máis mayoritarios, estamos improvisando manifestacións todos os días e cada día son máis mayoritarias. O vindeiro Luns teremos unha manifestación conxunta que sairá da Casa Sindical a sete e media e nada, pedimos a, a participación da afiliación da CIGA, por suposto, e de toda a cidadanía en xeral. As reivindicacións que temos no Convenio do Metal de Ourense siguen vixentes, que, como todos e todas sabedes, son o 6,5 no convenio a 3 anos, 6,5 no 22, 6,5 no 23, 5% no, no 24 e a cláusula da revisión salarial, que é o verdadeiro motivo por que estamos en da forma. A posición da CEO é inmobilista totalmente, o, o martes pasado Cando comenzou a folga indefinida, nos chamaron ás cinco e media, eu entendo que un afán desmobilizador que non lle saiu ben. É peor a proposta que nos fixeron o pasado 5 que a que tiñamos do 27 de maio.